最初のデモンストレーションは神楽坂神楽連の皆様です thank you りがとうございました最初のデモンストレーションは神楽坂神楽園によるご披露でございましたありがとうございました